Yeah. अपने काम से काम से सुन लो बात मेरी ध्यान से ए बच के मेरा माया जाल से रे बंदे हम वो माल से रे जाने जाते अपने काम से काम से पूरा सारे शूटर अंडरग्राउंड है पूरा सारे शूटर अंडरग्राउंड है पूरा सारे शूटर अपने साथ में पूरा सारे शूटर अपने साथ में पूरा सारे शूटर अपने असली पूरा सारे शूटर अपने घत्री पूरा सारे शूटर अपने असली पूरा सारे शूटर अपने जिंदा मेरे अंदर वो पालिका की जिंदा बहन छोर अगर तूने करी चाय की निंदा तो छोड़ेंगे बेटा है तुझे भाई की जिंदा हमारा हमारा मुकुट आज हमारा की अब मंजिल पास मिलेगा सब कुछ ये अपने शहर का लगे दारू हाथ में तो रात का जशनिया लगे हमारी बातों का बसनिया लगे पसंदी है लगे रे तुम्हारी हम पहचान से बे गाली बकते शान से ए क्योंकि बंदे भोपाल के है जाने जाते अपने काम बहुत शानदार बहुत शानदार तो मेरी ध्यान से बच के रहना हमारा जान से rapping is for all the Bhopal thank you बहुत शानदार बहुत शानदार